Э, дорогие друзья, рад вам представить э, начало э, цикла наших бесед под общим названием «Игра в успех». То есть предполагается, что мы будем встречаться с ну, бизнесменами, людьми, которые достигли определенного успеха. Мы не будем говорить о политике, мы будем говорить исключительно о личностных качествах нашего собеседника, мы будем говорить о том, как был достигнут данный успех. Мы очень надеемся, что данные беседы будут интересны достаточно широкому кругу пользователей. И один из первых, скажем так, наших собеседников, который э, согласился начать данный э, цикл, является учредитель, основатель, генеральный директор э, компании «Мастер продаж» Вячеслав Богданов, за что искренне вас Всегда, благодарю. пожалуйста. Благодарю. Значит, и тогда наверное, традиционный, с чего всегда начинаются э, подобные беседы. А потом у нас уже пойдет импровизация, но начнем мы с того, что все-таки первый вопрос, как вы пришли в этот бизнес, почему, потому что продажи, э, как-то, ну, все-таки согласитесь, это достаточно специфично, тем более консультация по продажам достаточно, ну, такой, как мне кажется, сложный э, вид бизнеса. Как сложилось? Но могу даже дополнить, что слово «сложно» оно имеет такое интересное происхождение. А если мы посмотрим в словаре происхождение слова, слов вообще русского языка, там так написано «с ложью». То есть, если что-то сложно, то, конечно, всегда <laughs> где-то присутствует какая-то ложь. А с чего я начал? Все гениально просто. Ой, я года 20 3.24 осознанно занимаюсь продажами самостоятельно. То есть я продаю, продаю, продаю, сейчас продаю. Вот. Но как бы моя первая продажа, с которой, знаете, я всегда смотрю, когда же у меня это началось, всегда mm -hmm. регулярно. Вот. И я все смотрел где-то лет 19-20, а потом посмотрел, глубже нет, далеко раньше. Лет э, я родился в городе Резина, э, в Молдове. И вот через Днестр от города Резины есть такой город Рыбница. Сейчас это Приднестровье, а, а ранее это было это была одна территория. И вот э, мне было, э, ну, где-то лет 8-9, максимум 10. И мы жили в частном доме, у нас был виноградник, где-то 11 соток виноградника. И э, тогда в 90-е, даже это не были 90-е, это 80-е года были. Э, мне было интересно, как же можно заработать денег. Я думал, какие возможные способы. 10 лет, да? Да, да, да. И вот э, э, а в то время, ну, продажа и но ну, то, чем занимались продажи, это предназначалось только государству, это занималось только государство. Вот, и тогда, когда... Я просто не понимал этих законов, наверное, поэтому совершил, совершал такие дела. Вот. <laughs> Ну, был статья была. Молодой и зеленый. Да, была статья, совершенно верно. Статья за форцовство. Спекуляция. Спекуляция. Ну, короче, вот, вот так было. Вот. И э, я что сделал? Я видел, что вся, весь город Резина ездит на рынок в субботу-воскресенье в Рыбницу. То есть там был большой рынок. И я собрал э, ведро столового винограда. Ну, сколько может унести ребенок? Ну, да. <laughs> больше ведра и не унесет взял это ведро винограда, поехал в Рыбницу, продал. Это была моя первая стопроцентно осознанная продажа. Вот. Ну, как бы дальше пошло по а накатанной. Как деньги потратили, извините. Вам? Да я их, наверное, как-то и не тратил. Не на что было тратить, если по-честному. Потому что тогда, ну, все было доступно. И, э, ну, как бы товары, которые нельзя было купить, детям и так нельзя было купить. Вот. А мороженое, ну столько мороженого, сколько я заработал, тогда не было. Просто я бы и не съел столько. <laughs> Вот, вот с этого все началось. То есть и все это время вы работаете на рынке Молдовы? Я вам больше скажу, <clears throat> все это время, вот э, сколько я, ну, я был бизнесменом, который в 19 лет был, у меня был уже собственный бизнес а в 90-е годы. Это было жестко, конечно, но он был уже в 19 лет. Mm и э, я был и со стороны руководителей, и был со стороны подчиненных, то есть я был и с, э, сотрудником. А вот. И где-то вот это время я все набирал опыта и очень много обучался. Какое-то время, где-то лет 7-8 назад, я начал зарабатывать, ну, по молдавским меркам, большие деньги на продажах. Вот, и я начал вкладывать в свое обучение, и эти, это большие деньги были. Обучался я Э, не только в Молдове, я вам больше скажу, а, основное образование мое в Молдове это всего лишь 10 классов эм, средней школы, да. Все остальное образование было получено за границей, Копенгаген, Дания, э, Москва, Тольятти, э, Одесса, ну и многие другие направления. Я смотрел, что чем больше я себя вкладываю, тем больше у меня продажи получается на ура. А вот. И когда как до меня дошло, что я продажу с любым клиентом делаю вот так, угу. я решил, что есть смысл создать свою игру, уже не быть сотрудником, а быть руководителем. Я создал свою игру, и в 2013 году, 7 ноября, была основана компания «Мастер продаж», и по сей день она существует. И вы считаете как бы ну, правильным, да, вот э, здесь <clears throat> к чему я это все веду, mm -hmm. а, к тому, что все-таки бизнес в Молдове возможен он э, не просто возможен. Все проблемы в бизнесе начинаются вот отсюда, вот, и больше ниоткуда. То есть, э, если а, мнение у продавца есть о том, что он не может продать какому-то клиенту или не может продать на какую-то сумму денег, то это он не может. И все больше никто. Это, вы знаете, что меня, например, очень приятно удивило, я читал интервью, я читал презентацию вашей компании значит, в интернете, и там достаточно часто вы говорите о э, как бы результатах вашей деятельности, которые бы вы хотели бы видеть, mm -hmm. и употребляется как бы вот именно в рамках страны. То есть, как бы, ну, чувствуется, да, что вы, как бы, ну, собственно говоря, переживаете за, за республику и видите себя именно бизнесменом Молдовы, то есть с точки зрения не только зарабатывания денег, но и с точки зрения той пользы, которую вы приносите эм, республике. Mm <clears throat> Вот здесь у меня вопрос не ну, тоже вопрос, а просьба. Э, значит, к сожалению, да, мы прекрасно понимаем, сколько народу сейчас уезжает. И, к сожалению, уезжают э, образованные, э, хорошие, ну, нормальные ребята. Вот вы, как человек, переживающий вот за все эти процессы, вот что бы вы могли бы сказать нашим, тем, кто собирается уехать? <laughs> Я могу сказать одно, что те, кто собирается уехать, и э, если они себя не видят в этой стране, не видят себя ответственным за эту страну, пусть едут. Те, которые себя видят в этой стране, те, которые себя на самом деле взяли ответственность за эту территорию, улучшить ее, сделать ее намного сильнее и мощнее, это возможно. Это можно и это делается. И да, на самом деле, для того, чтобы изменить какое-то общество или людей рядом с собой, или саму страну, начинаем с самого себя. То есть это все возможно, Конечно. вы оптимист. Конечно. И, как говорится, ура-ура, да? Да. <laughs> Именно так. <laughs> Скажите, пожалуйста, вот, э, вот только вы только недавно сказали о том, что мы начали собственный бизнес. Есть ли какой-то вот, э, достаточно такой классический, опять-таки, вопрос, вот в бизнесе есть вот какое-то такое кредо, которым вы могли бы поделиться, да, вот, ну, вот что-то такое вот э, призыв какой-то. да, какой-то, да, призыв какой-то, вот то, что вот как бы, ну, не то чтобы мотивирует, да, а вот как бы вот, то, чем вы руководствуетесь. Я руководствуюсь э, целью своей собственной, потому что при принимании, при принятии каких-то решений в жизни я всегда руководствуюсь своей собственной целью. И эм, для того, чтобы для руководителей, для сотрудников, которые занимаются продажами, для тех, кто руководит отделами продаж, да вообще неважно, для любого жителя и гражданина Республики Молдова есть один совет. Быть всегда в высоком эмоциональном состоянии. Все остальное приходит, и хорошие клиенты приходят, и хорошие люди приходят, и дети становятся здоровыми, и ты сам становишься очень мощным тогда, когда ты сам можешь привлекать хороших людей. А хороших людей привлекаешь только тогда, когда сам в хорошем состоянии. Хорошо. Э, э, что мотивирует, ну хорошо, немножко по-другому я, может быть, э, эм, что мотивирует, ну вы уже частично ответили на этот вопрос, но все-таки в вашей деятельности, если мы коснемся непосредственно бизнеса, что мотивирует вас, что является вот движущей силой? Чувство долга. Прекрасно. А деньги? Вы знаете, деньги, они на самом деле нужны, потому что <laughs> кто-то говорит, да ладно, на чувстве долга можно тоже жить. Это не так, на самом деле. И деньги, и личная какая-то выгода тоже интересна, и эм, э, какая-то личная убежденность у каждого из нас есть. Но на, на первом месте все равно чувство долга. То есть, если бы мне сказали, вот на тебе миллион, уезжай из этой страны или откажись от этого бизнеса, сделай это, или 2, 3, миллиона миллионов, я бы не отказался. Понятно, опять-таки частично вы ответили на вопрос. Но ну, я не спрашиваю, как вы относитесь к чувству долга, да, потому mm. что, как бы, ну, мне кажется, это хрестоматийно и так понятно. Но ну, а все-таки, а вот отношение к деньгам, это для вас что? ну, понятно, что они нужны. Но ну, вот вы, вот, вы сами упомянули, что, вот, скажем так, достаточно ну, давно, наверное, вы начали зарабатывать очень неплохие деньги. Э, все-таки, что для вас является деньги? Деньги – это средства. Как вы их тратите? Ну, вы уже частично ответили, что ага. вы инвестируете в себя. Ага. Но и все-таки вот отношение к деньгам какое? Ну, могу сказать, все гениально просто. Деньги мне, это не значит, что они мне не нужны. <laughs> То есть они мне тоже нужны, я на что-то живу, компания за что-то живет, и э, семья, ну и все остальное. Вот, они нужны, но я к ним отношусь не настолько серьезно, как э, принято у нас относиться в обществе. То есть я, я, знаете, своим э, студентам такую вещь говорю. Потому что студенты ко мне приходят чаще всего не люди, которые богатые, супер, да, продавцы, если мы говорим о продавцах. Я им так говорю, смотрите, я был на вашей, на вашей, вашей ситуации, ребята, студенты. Вот. И я посмотрел разницу между моментом, когда я был сотрудником и зарабатывал немного, угу. Да, или был сотрудником, зарабатывал много, или стал руководителем, неважно. То есть, когда у меня было, были деньги, и когда их ну, не хватало просто, вот чтобы вы понимали. И я вот вижу разницу. И одну только вижу разницу. Я иду в ресторан. И когда я был, у меня не хватало денег, я всегда смотрел на цены. Сейчас, когда я иду в ресторан, я всегда смотрю на то, что я выбираю. Цена может влиять, но она в очень маленькой мере на это влияет. То есть я смотрю на то, что мне приносит радость и удовольствие. Э, хорошо, такой вот вопрос, ну, как мне кажется, немножко, ну, не то чтобы близкий, но он как бы рядышком, да, потому mm-hmm. что, э, скажите, пожалуйста, вот э, семья, да, потому что, ну, все-таки благосостояние, оно приносит и определенное, как бы, благосостояние, не только личное благосостояние семьи. вот вы в своих интервью, э, там, когда вы, значит, рассказывали о себе, вы употребили дети во множественном числе. Позвольте mm-hmm. поинтересоваться, сколько у вас детей? Двое. У меня есть дочка, ей э, сегодня угу. исполнилось э, 22 года, старшая дочка, да. есть сын, которому через несколько дней исполнится 12. 12. Э, спасибо. Вот тогда вот здесь вот у меня вопрос. Скажите, вот сам, очевидно, да, вы работаете много. Э, ну, давайте так, ну не секрет, и, к сожалению, часто это ну, как бы встречается, да, когда вот сапожник без сапог, да, то есть, э, грубо говоря, многие бизнесмены, добившиеся чего-то, да, каких-то успехов, ну, к сожалению, часто теряют детей. Э, я не говорю, что это самое тут вот у меня <clears throat> вопрос связан с тем, что как вот вы совмещаете все-таки, потому что детям тоже надо уделять много внимания. Ну, и как вот у вас это происходит, э, сочетание, с одной стороны у вас бизнес, э, с одной э, личный, и, ну, ну и продвижение, и с другой стороны у вас семья. Но ну, есть а, здесь главное правило. Нужно уметь, во-первых, правильно планировать время для того, чтобы уделять детям внимание. И некоторым из наших студентов я рассказывал такую историю. У меня есть э, э такой реальный пример, их даже не один, их несколько, что чаще всего руководители, да и, кстати, люди, о которых вы упомянули, уезжают за рубеж, из-за того, что не успевают уделять внимание детям, ну, они что делают? как-то откупаются. Ну, дарят подарки, отправляют деньги, еще что-либо. Вот. И это, кстати, для тех, кто сейчас за рубежом, а дети здесь. Есть главный фактор, как и для руководителей, что если мы своим детям не уделяем время, положительное внимание, там какую-то помощь, еще что-либо, вот, а для наших детей важнее внимание, чем деньги, это потом они растут, становятся мощнее и получают какие-то ложные данные по отношению к деньгам, что деньги это все. Или машина, квартира. Да, конечно. И вот э, э, по этому поводу хочу сказать, что э, если детям не уделять внимания, то через какое-то время, то есть положительное внимание, то через какое-то время они потребуют у вас отрицательного. Вот. И я поэтому какое-то время всегда планирую в субботу, воскресенье. У нас просто бывают дни, когда проходит какое-то обучение именно в субботу-воскресенье. Для руководителей, которые не имеют времени в рабочие дни приходить, для продавцов, которые не хотим, чтобы занимало э, время из работы. В этом случае тогда я планирую себе э, выходной даже в понедельник. Э, скажите, пожалуйста, вот э, в вашем э, в представлении вашей компании, значит, там написано, что вы обладаете академическим значит, образованием в области технологии обучения. И, собственно, вы занимаетесь обучением, скажем, ваших не знаю, партнеров, коллег, да, клиентов. Да. Да. Да. Скажите, пожалуйста, как это сказывается на взаимоотношении с детьми? То есть вы друг, вы учитель, вы кто? Интересный подход здесь <laughs> к детям. Вы знаете, для детей я авторитет. Вот. Э, у них есть... Э, я, это не значит, что я им все позволяю. Это значит, что когда я с ними общаюсь, они ко мне прислушиваются, даже если я что-то им не разрешаю. То есть я все равно, мое мнение для них важно. Вот. И моя дочка, когда что-то покупает, э, для нее большим преимуществом будет, если я пойду с ней на шопинг. Вот. Э, мой э, маленький ребенок, ну, маленький, 12 лет, условно. да, условно маленький ребенок, он, когда чем-то интересуется, в какой, в как, если у него есть какие-то вопросы, на которые он не может получить ответа во вселенной, в интернете, в ютубе, а вы знаете, дети это, ну, везде ищут, mm вот, то тогда он обращается ко мне. То есть какие-то человеческие взаимоотношения он что-то может не понять. Или, например, он иногда не понимает, когда он заходит в магазин, и круассан, э, ценник на круассане стоит 6 лей, а выходит, а на кассе у него просят 10. Вот. И у него такое чувство справедливости заложено, знаете, как детям. И я не могу не позволить, позволить э, магазину так поступить с ребенком. Поэтому я всегда добиваюсь для того, чтобы он увидел, справедливость существует и она есть. То есть я всегда уделяю этому внимание большое. Э, скажите, пожалуйста, если мы, э, не буду вас мучить больше своими вопросами, <laughs> если мы, если, мы, если, если мы вернемся обратно к работе, а вот э, скажите, вы помните своего крупного клиента первого? Да. Ну, я не знаю, если это корректно, вы можете его назвать? Да. Самая первая компания, которая получила, получала у нас услуги по обучению – это компания Construct Ресурс. Компания продает напольные покрытия, она до сих пор существует, большая, известная, хороший, хороший руководитель, классный э, интерьер. Мне очень нравится. Я, кстати, к тем, кто интересуется этим, я очень рекомендую. Очень классно общаются сами сотрудники, я их обучал. Некоторых из них я обучал, сейчас как бы штат поменялся у них, но в целом как бы это наша, наша Э, заслуга то э, И вот, опять-таки, в продолжение. Вот скажите, пожалуйста, вот в презентации а, вашей компании указаны ну, достаточно такие серьезные, знаменитые компании, да, ну, как вы уже перечислили, Конструктор э, Ресурс, Porsche, Молдова Юнайтед, Калфер Беннетон, Энди Спица, Плачинта, Лидер, Экстерьер, другие. Скажите, ну я не знаю, если есть этот секрет, а как вы умудряетесь получать таких крупных клиентов? С помощью классного общения это главный секрет. Вот, знаете, некоторые люди считают, что общаться – это уметь разговаривать. Нет. Общаться – это очень такая интересная наука, которая помогает любому продавцу продавать круто и много. И я вам больше скажу, что мы, как компания, когда предоставляем какое-либо корпоративное обучение, мы тестируем продавцов. И мы, там есть э, у нас тесты, где указывает именно уровень общения человека. И было замечено, что мы всегда сравниваем тест с результатами в продажах. Тест и результаты продаж, Тест и результаты продаж, И оказалось, что самые результативные продавцы, то есть которые больше всего продают, у них вот личностные качества отличительные. Это способность классно, комфортно общаться и высокая уверенность в продукте компании, в самой компании, ну и в себе самой. Спасибо. Э, скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос. Ну, понятно, что вы не страховая компания, да, и когда вы, э, предположим, предполагаете свои услуги кому-то, да, ну, я так подозреваю, что, наверное, каких-то гарантий вы не даете. Ну, как мне кажется, и не должны давать. А вот в принципе, вот э, при, когда вот какие-то обязательства вы берете на себя по достижению результатов, компании, ну хотя бы приблизительный, там, может быть, не выраженный в цифрах, может быть, выраженный в каких-то, ну, скажем, то, то есть увеличение, да, то есть, то есть вы берете определенные обязательства на увеличение. Я вам больше скажу, вот э, то, что вы не ожидали услышать, вы сейчас услышите. На самом деле мы единственная компания и единственное учебное заведение в Молдове, которое предоставляет обучение, э, гарантии за обучение, описанные в контракте. И в случае недостижения этих результатов – мы возвращаем все деньги обратно. Ух ты, как интересно. То есть вы указываете именно процент роста, и если он не достигается, вы деньги возвращаете. Ну, правильно, правильно. Для Даже долг важнее, а не деньги. Правильно? <laughs> Ну, поэтому, поэтому... Мы для этого вообще ну, существуем. Поэтому, да, Это наша цель. <laughs> Да, поэтому мы существуем. Скажите, пожалуйста, вот для меня еще очень такая вот интересная вещь. Вот тоже я просто читаю, почему, потому что я хочу процитировать именно, а не своими словами. Да, да, да. Значит, э, у вас эм, написано, что вы... Э, здесь немножко по форме разные, как бы, но по сути, мне кажется, одинаковая э, суть. Умеете распознавать препятствия в достижении высоких результатов продаж, способны дать разумные решения в преодолении этих препятствий. И вот другой момент. Вы обучили профессионально распознавать сотрудников и там распознавать, и здесь распознавать. Э, понятно, что разные немножко, но вот мне здесь хотел бы спросить, вот чего здесь больше, интуиция, опыт, знания, вот как, вот понимаете, ну все-таки это, знаете, как Эм, ну, я не говорю, что это экстрасенсорные какие-то, да, там, но это, ну, как-то это немножко наталкивает <laughs> на, на эту... Есть сомнения, да? <laughs> Есть сомнения, <laughs> да. Понятно. Ну, смотрите, дело в том, что э, я в своей жизни прошел такой интересный курс, э, который называется «Курс по оценке человека». Вот. И он э, мне помог и изменил мою собственную жизнь кардинально. Некоторые инструменты из этого курса я прям предоставляю на, обуч... на тренинге по найму персонала. что у нас такой небольшой тренинг есть. И для продавцов, потому что продавцы должны уметь разбираться в людях. mm Потому что клиенты разные каждый раз. Вот. И уметь продавать каждому из них. И вот э, у нас есть в компании специальные инструменты. Прям есть инструмент, это не гадалка, <laughs> это не опыт, это не какие-то там, не знаю, экстрасенсорные, как вы сказали, способности. У нас есть абсолютно реальные, конкретные инструменты, которые нам помогают выявить, в первую очередь, способность достигать результатов человека, состояние личности человека, то есть то, в каком он находится как личность, уровень мотивации, то есть то, чем движет человек, что движет человеком, чтобы добиваться результатов. Ну и само собой знания, если бы мы не могли проверить знания продавца, то <laughs> зачем вообще? Э, клиенты остаются вашими друзьями потом? Компания Construct Resource, э, вот, о которой мы до сих пор говорим, которая была первая, а, она до сих пор получает у нас услуги, и вот сейчас мы э, ищем сотрудника, который будет заниматься в их компании продажами. Хорошо, с успехом понятно, провалы. Да, были такие ситуации, я вам могу сказать точно, э, но ну, они были предусмотрены, то есть как бы клиент об этом всегда предупрежден. Как это происходит? ну, чтобы было с провалами, чтобы, были поня... чтобы было понятно, чтобы я не был голословным. На нас были, была такая ситуация однажды, когда мы всегда тестируем сотрудников перед тем, как начать корпоративное обучение. И вот мы, протестировав людей, мы поняли, что в штате ну, этого отдела продаж э, очень мало сотрудников, я не буду называть сколько, но меньше, чем 10% людей, которые вообще способны достигать результатов в жизни. Вот. Мы это увидели, и я сам их тестировал даже. И я встречаюсь с руководителем, говорю, слушай, говорю, вот такая ситуация, говорю, я рекомендую еще позаниматься нами персоналом, набирать еще сотрудников, еще потестировать, чтобы мы увидели, мы увидели, мы достигли большего результата. Он говорит, нет, давай так начнем обучение. Я говорю, ну хорошо, раз так, так, так, ну говорю, чтобы ты об этом знал, подписал, вот. Он говорит, хорошо, я подпишу. И э, мы вводим, мы всегда, когда обучаем своих э, сотрудников, э, при необходимости мы вводим, если в этой компании их нету, мы вводим статистики. То есть результаты сотрудников мы всегда проверяем ежедневные. И вот у нас есть статистики до, у нас есть статистики после. Да, они поднялись в этой компании, о которой я вам говорю, они поднялись. Но настолько, насколько можно было достичь тогда, когда обучаешь продуктивных, результативных людей, они не поднялись. Вот я, я это считаю провалом. Провалом. Да. Ну мы не будем сильно мусолить все-таки тему провалов. Но в продолжении, вот скажите, пожалуйста, если, например, вот, ну, так вот в вашей памяти вот такая, как вот ошиблись вы, вот ошибка. Угу. Ну, если это корректно, то да. какая? Ну, какие ошибки чаще всего бывали? Нас на, на, как бы, когда компания формировалась, могли быть какие-то ошибки ну, в процессе обучения. Мы всегда меняли, корректировали обучение, адаптировали его под, под наш молдавский бизнес. Он сейчас у нас идеален. А ранее мы его корректировали. То есть мы, получается, мы не могли его отренировать на себе. Нам нужно было работать с людьми. Ну хорошо, а ошибка с клиента. Вот я имею в виду, вот, допустим, ошибка вашей основной деятельности. Вот вы ошиблись, и серьезно ошиблись ну, настолько серьезно не было, вот как ну, вы говорите. Да, то есть такого не было, да? Скажите, пожалуйста, хорошо, вот если что-то вот ну, так э, называемое, вот то, что вот делать нельзя, вот, ну, грубо говоря, вот такая вот установка вот в бизнесе, да, вот вы считаете, вот, вот ни при каких условиях вот, вот этого делать нельзя? Могу сказать, обесценивать и принижать достоинство людей нельзя. Потому что э, руководители работают с людьми, а продавцы работают тоже с людьми. Если ты принижаешь достоинство человека, он расстраивается и больше к тебе не приходит. А если это сотрудник, то он не добивается результатов, которые он может добиться сегодня, в этом дне. Если, ну, например, представьте себе, вы едете на работу, и вас кто-то в маршрутке послал в то направление, откуда еще никто не возвращался. Ну да. Вот и все. Вот ваш день на смарку. Вот это делать нельзя. Ну э, скажите, пожалуйста, вот ну не можем мы этого не коснуться. Да, если честно, то для меня, конечно, очень симпатично, да, например, то, что, потому что я тоже считаю, что в Молдове при всех сложностях, да, при там при том, что рынок, будем говорить, маленький совсем, да, при том, что есть определенные сложности, работать можно и нужно, и э, уезжать, как мне кажется, надо только, так сказать, ну совсем уж, э, так сказать, эм, в последнюю очередь. Э, вот, э, но нельзя не коснуться вопроса кризиса. Вот мне почему-то кажется, что вот ваш бизнес, как раз кризис для вас очень даже ничего. То есть это, ну, смысл в чем? Эм, вот э, что для вас все-таки кризисы? Это все-таки реальные возможности, потому что мы всегда говорим, да, ну, расхоже, да, стандарты. кризис – это там окно возможностей. Но ну, это как бы так, знаете, так… Оптимистический а, взгляд. Да, да, да, да, это лозунг такой. Ну вот а если все-таки в конкретику, да, ведь э, понимаю, вот, <clears throat> насколько я понимаю, да, может быть я ошибаюсь, но когда компания попадает в кризис, и <clears throat> я потом э, дальше, вы поймете, почему э, я это спрашиваю, э, то есть мне кажется, что руководитель первым <laughs> делом начинает интересоваться продажами. Ну, ну образно говоря, что, чтобы он не продавал. Да, доход. да, да, доходы, да. То есть не являются ли все-таки кризисы, ну, непосредственно для вашего бизнеса далеко не кризис? Ну, вы знаете, во-первых, давайте разберем, что такое кризис. Кризис, чтобы вы, как бы, для каждого человека было известно, и для зрителей, которые смотрят это видео, могу сказать одну вещь, что кризис – это в первую очередь согласие с ним. Как происходит? Как вообще в мире происходит, появляется кризис? Тогда, когда начинают распространяться плохие новости в бизнесе, о том, что произошло там плохо, там плохо, там плохо – и какое-то количество людей начинает с этим соглашаться. Ну, чаще всего средства массовой информации распространяют это. Через какое-то время уже люди начинают соглашаться. Вот. Но это согласие в первую очередь с ним. Вот. Если мы говорим о нашем бизнесе и о кризисе, э, ну, как это связано с нашим бизнесом, я вам точно могу сказать, что во всех э, старых книгах по маркетингу, вот прямо старых, известных таких, во всех э, учебных материалах университетах, еще где-либо, там так написано – что в кризис компания должна уделять огромное внимание обучению. И это для нас точно уже тогда не кризис. Mm-hmm. Да. Вот. И очень важный момент, отдел продаж и вся компания прямо в целом должна уделять огромнейшее внимание исходящему потоку. Что значит исходящий поток? Это значит, частицы информации, которые исходят от вашей компании вовне, реклама, там, рассылки, все, что уходит вовне, раздача листовок, визиток, все остальное, холодные звонки, вот это ну, должно быть э, увеличено в разы для того, чтобы кризис, ну, согласие с кризисом в окружении не повлияло на вас. И у нас есть опыт, кстати, поэтому на эту тему. <laughs> Ну да, что, если мы, мы не первый день работы, могу точно сказать, э, где-то пару лет назад Э, мы э, предоставляли, нас пригласили в одну из э, приднестровских компаний, это большой строительный магазин, известный в Приднестровье, для обучения их сотрудников. И это было зимой, когда строительный материал меньше всего и продается. И вот я спросил у руководителя, в чем проблема. Он говорит, кризис. Я говорю, а что для тебя кризис? Хоть объясни, чтобы мне было понятно, что ты между под кризисом. Он говорит, не продается ничего, клиенты не приходят, там то не делается, это не делается. Э, вот. А я говорю, ну как бы из того, что ты говоришь, то, что он мне говорил, это значит, что у людей меньше денег стало, и они просто тратят меньше. Он говорит, ну да. Говорю, ну, а если увеличить то количество, например, до сих пор к вам приходило 100 клиентов, а если будет приходить 200? И покупать, ну, в общем, они будут покупать столько же и приносить прибыли столько. Это же устабилизирует, устаканит ситуацию. Он говорит, да. Может, есть смысл поднапрячь своих сотрудников – и поискать еще клиентов. И все. Тогда это уладится. уже кризиса не будет. Да, <laughs> <laughs> совершенно верно. И так и, кстати, вот так и произошло. Мы нажали в этой компании именно на исходящий поток, чтобы они побольше сделали. И знаете, что у них было? Они просто взяли всем отделом продаж, все сотрудники вышли, у них прям был такой план, им распечатали по 200-300 листовок, и они пошли раздавать листовки по всему городу. Это небольшой город, но он ну, известные э, в Приднестровье. А они пораздавали, и где-то в течение нескольких недель, ну, у них, оказывается, кризиса уже нет. Уже нет. <laughs> Да. Вот в продолжении скажите, вот вы все-таки общаетесь э, с большим количеством компаний, причем общение достаточно такие профильные, тематические. Э, все-таки вот на ваш взгляд, вот какую бы вы выделили вот такую, может быть, главную, основную проблему, которая ну, сидит в головах руководителей наших компаний молдавских? предприятий, банковских компаний. Ну, если говорится, мы говорим о нашем направлении, то чаще всего я вижу как бы большой негатив, связанный с обучением. А, из-за того, что, ну, я вам объясню, чтобы было понятно истоки этого, потому что я всегда анализирую, откуда это происходит. Дело в том, что к нам в страну, и не только к нам в страну, но и у нас в стране есть такие люди, ну и компании, которые предоставляют обучение, обучение и из-за того, что в этом обучении очень мало практических занятий, это обучение не может давать стольких результатов, сколько когда этих практических занятий много. Вот. И именно из-за этого они, э, как бы, там получается сотни евро отдают или тысячи евро оплачивают, и результатов э, не получают, потому что руководитель, обучает отдел продаж, ожидает повышения дохода. Вот. И если результатов нет, то что происходит? Он расстраивается, в следующий раз с большой опаской выбирает э, обучение для своих сотрудников. То есть вы считаете, что обучение это вот основное, да? Ну, если мы, я говорю ну, о нашем направлении, о нашем направлении, то здесь страх, боязнь вложить деньги туда, откуда они не вернутся. Э, скажите, вот вы много обучались. Угу. ваши любимые книги, вот вообще, как, вот что бы вы порекомендовали почитать? Из области продаж? Абсолютно. Все равно. Ну, какие книги мне понравились, я вам скажу, какие книги изменили мою жизнь. Хотите? Давайте. Есть такой автор, очень интересный философ, он и не просто философ, он, он эм, психолог, практика, и даже не, нельзя назвать психологом, социолог, человек, который не разбирается хорошо в жизни, разбирался в жизни. Вот. Он написал такую книжку, его зовут э, Рон Хаббард, американский, а, американец, вот, он написал такую книжку, которая называется «Дианетика». Вот я когда ее прочитал, э, мне стало понятно, почему люди ведут себя так. Почему они не, не думают так, как я. Почему Маша, мои покупатели не считают, что мой продукт классный. Только я считаю. Или почему ну, тот отнесся ко мне так, а следующий клиент так. И я после этого стал меньше расстраиваться на людей. А скажите, пожалуйста, вот, э, ну, все-таки, да, вот, э, когда я задавал вам вопрос о мотивации, да, ага. Э, вы говорили о том, что вот вы все-таки один из это ваши цели, то есть это то, к чему вы хотите, то, к чему вы стремитесь, хотите ага. достичь. Если это не является секретом и не слишком интимный вопрос, а все-таки от чего вы хотите достичь, вот с точки зрения ну, не знаю, личного бизнеса, ну, э, с семьей там все понятно, мы как бы это самое. А вот с точки зрения вот именно вашего бизнеса, с точки зрения вас э, личность как личность. То есть вас интересует цель моя личная, да, как цель, человека? Да, да, вот вы говорите, что вот вас мотивирует цель, вот какая она? А значит, моя собственная цель следующая. Я хочу быть самодостаточным и принося разумные инструменты людям, чтобы от этих инструментов люди, которые это получили, могли улучшить свое состояние жизни, как в продажах, как в бизнесе, как дома, как с друзьями, в любых направлениях своей жизни. То есть чем больше будет богатых, успешных людей, тем, э, грубо говоря, комфортнее вы себя будете чувствовать. Вы знаете, я получаю как, знаете, я вам даже скажу, от чего я получаю как, когда предоставляю обучение. Когда у вот мои студенты говорят, вау, у меня это получается, я раньше никогда это не мог. Вот это кайф. <laughs> А, класс. А, вы знаете, я вот, э, наверное, уже мы подходим э, к завершению. Я расскажу такую занятную, э, причем эта история, это были такую, <laughs> потрачу время немножко на себя. Значит, проблема на фирме, значит, это самое, продаж нет, там доходов нет, денег mm -hmm. нет. Э, мы, значит, там, ну, посмотрели в зеркало, спели песню, да, вроде не без денег и могли бы жить, ибо понедельники взять и отменить. Mm -hmm. Вот. Ну, и то чего нам не хватает? Ну, маркетинга нам не хватает. Mm -hmm. Ну, и нам, значит, я уже не помню как, то ли посоветовали, то ли как, пошли мы в маркетинговое агентство, значит, ну, ну первое собеседование. Значит, я не зря держу визитку, сейчас вы поймете почему. Значит, э, э, первый, ну, первая беседа, значит там молодой человек, конечно, ну, очень хорошо, красиво, ну, на самом деле, вот по-хорошему, и красиво говорит, и рассказывает, и все, и там, ну, ну на самом деле, ну, ну вот заслуживаешься. Вот, э, но там было столько незнакомых слов, что, э, вот если взять 100% времени, вот что-то было беседа, если разделить по 25, Первые 25 я эти слова пытался воспроизвести у себя в голове. Просто. А, а от меня что требовалось? От меня требовалось, значит, делать умный вид. Э, говорить «да, понял», и отвечать на вопросы на уровне «где родился, на ком женился». Все, и слушать. А вторые 25% э, я просто сидел и немножко так, э, ну не то чтобы прикалывался, но думал, боже, может вроде как говорим на одном языке, но <laughs> почему я не могу, собственно говоря, связать слова все. А третьи 25% я немножко на себя разозлился и все-таки пытался логически понять все-таки, что значит те или иные, ну что, что вообще происходит. Когда у меня это не получилось, последние 25% я сокрушал, за что у меня в школе по русскому языку была четверка, тогда была пятибальная система. Надо было книжек больше читать, нужно было самое. А то, как я оттуда вышел и как я себя чувствовал, мы вообще, значит, мы опускаем. Но вопрос не в этом. На самом деле, совершенно не готовясь, но это, это я запомнил два слова. Э, сейчас это будет говорить о моей безграмотности, но мне не стыдно. Два слова. Это коучер и коучинг. Значит, ну, ума у меня хватило, значит, понять, что коучинг это, скорее всего, производное от коучера. Но почему я их запомнил? Потому что почему-то слово коучер у меня связалось с лошадьми. Почему? Потому что у меня коучер связался с кучером. Но я понимал, что, скорее всего, это не так. Почему? Потому что причем маркетинг и дилижансы. Вот, ну, скажу правду, не сразу, где-то через некоторое время все-таки любопытство у меня, значит, эм, победила, и я все-таки поинтересовался, что же значит слово «коучер». Так вот, знаете, когда я взял вашу визитку первый раз, то первое, что меня очень приятно удивило, что написано, знаете, так нежно и понятно, тренер. Удачи вам, спасибо вам большое за интервью. Применяйте. Очень-очень приятно. Все самое доброе. Спасибо.